Kaon ng over. Kaon ng over. Ano kayo itong mga agianan dito, no? Traktor mo yung gihapot nila, niya po. Hmm. Kahit. Mapag andyan, nagkuhan na ano po, nagsakit na po ng... Nagsakit na po ng kuhan. Bawa na ako ito. Bawa na ako ito po. Kuhit. Ah, aksyon God, Aksyon. Aksyon. dos man to subot na karon oh Pero di mo tuwag ang bote, eh, same time, ang iyong moisture ma-retain ba? Ha? Ha, sa sapot. siya molting film. May putong gitanong ni Mami. Buhe. Buhe. Oo, oh, naugog istanan. Kuha siya dito sa akong kuan. Nagalakap naman din ako. Bugan mo kayo, hindi ko kuan si Budoy. Kan. yuk mobilnya baru dapat mobil Hah? Hmm. Di, oh, nainay po siya ba? Ngayon, ako na lang po kung dapat minsan every 5 days. Okay. Hmm. Maluoy ng putla nga. Di po mahurot. Mala malabay po siya iha. Kaya, naapoy na atara. Kakiwi, kapay din takilos sa po. Hmm. Nga, gilipod. Gilipod ko. Kanunay. Kanunay. walang hubungan hmm. wala ito ang isa kasi lupin hmm, kana lang yun Ano yung mga nindot po papaya. Dami gani kaunon. Oh. Muningingon atong taga amigo nga taga o oh, may dilo. Uy, huwag na dito. Muna inindot na uwan, pagkaon. Hindi pa di mo. Joker nih di Youtube nggak kita nang betul ini lagi menteri climbing and pruning bang and cutting menteri climbing and buhok ang ganang karabiner nga wa mo Sabayin lang ang natin. Hindi naman ko hindi mahulog. Ah, dapat. Pag na di. Wala. Zero balance ka. <laughs> Pili ka lang yawa. Paratuhon ba yung mga mabali? Bago ka. Hindi ano po noon. Ah, At 200 lang sa yan. Sulputong tag. Kanirang isang ambisyon na anak ko. Yun isinder nga. Kuhan. Kanang Oh, pag-asinder. Asinder o bisinder, oh. Kalang isuha ni Dulolay. Ang gamit alam niya kasi mga mountaineering pang rapil-rapil. Oh. Ang kanang ang kanang sa mountaineering kulang pa na. Kulang ba na sa kanang sa mag-arborist. Mas grabe ni sa arborist. Arborist. Ang gamit ako mag-rescue, di ba? Hmm. Sa rescue na masisi og landaan rope landaan 2000 na to ko oh. di eh, pagit na yung mga kermantel dire di maabot ng static ay walang basta kay makadaog na ako magundag 哦。